Red! Ho, oh, ho, ho! Oh, yeah! <laughs> Oops. <laughs> Oh, oh, yeah! Hurra! Ui! Ui! Oh, oh, oh! The wheels on the bus! Ui! Blood! Ui! Orange!